в городок, в этот маленький. Так, тут некоторые и снайпы играют вообще много. Он Так, бежим в зону. Thank you. круто. А, <laughs> Один на первом этаже там. Из двери. убьют. Они за тобой бегут. Сейчас, беги, беги. Ко мне сделай кружок, я сейчас найду оружие. По ним буду стрелять. Убил. Куда стрелять? 4 х у кого есть? Идем, идем, идем. Живи, братан. Живу. откуда это стреляют? Thank you. Всем goodbye, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем, всем удачи!